Настойка барбарисова коньячная. Довольно зачетный напиток со своеобразным вкусом и ароматом. Кстати, вместо коньяка при изготовлении можно использовать высококачественную чачу, настойную, но не менее одного года в дубовой бочке, либо на специальным образом подготовленных брусках дубовых. довольно крепкие, но питкие. Особенно под ветчину цельно-кусковую. Как сделать, смотрите.